あなたのの命火を燃やしなさい諦めた時点で全てが終わりを 共にあるのならば青く光る希望は捨ててその瞳に映り込む不安の糸もそうもう戻ることはできない を悲しみなさいただ諦めればいいこの先なんて穏やかな罠に紛れ素敵な世界で 命の日を奪いなさい諦める時点で全てを捨て去る 激しい痛みと共に けた幻のあなたをこの手に触れることが叶わないからもう探さない答えは真実の中にこの激しい痛みと共に